Aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce qu'on va parler d'un de mes requins préférés. Alors c'est pas le plus gros, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus fort, mais il a quand même quelques spécificités qui le rend vraiment unique, mais surtout c'est le premier requin que j'ai rencontré en tant que plongeur. C'était il y a 6 ans en Indonésie et je m'en souviens encore. Bref, aujourd'hui on va parler du requin pointe blanche. Allez, à tout de suite bienvenue à Heron Island. Il est 8h du matin, je viens de finir mon café et j'en profite pour faire une petite correction. Le requin dont on va parler aujourd'hui s'appelle le requin corail. On va voir des petits poissons Pour rencontrer ce requin, je suis en Australie, dans le Queensland, au sud de la grande barrière de corail à Heron Island. C'est le lieu où je travaille et ça tombe bien car les récifs de corail, c'est l'habitat naturel de notre requin. Et le bateau, il est juste là. Tu me suis ça va être la, touche féminine. Mélanie, elle va me sauver la vie. Tu vas me sauver la vie Ouais, si tu me perds pas. D'ailleurs, si tu ne le sais pas, entre deux vidéos, mon métier c'est instructeur de plongée. Et aujourd'hui, on part à la recherche de notre premier squal. Là, on est au nord-ouest de l'île. On est en train de passer ce qu'on appelle la piscine bleue, Blue Pool, marée descendante. On va être tiré vers le large. Donc on va être très très loin du bateau en fin de plongée. Ça va être marrant. <laughs> mon ami. Ah, l'ambiance, elle change tout de suite, hein On se sent pas bien alors un requin, c'est quoi Eh ben, je t'avoue que c'est un peu compliqué. Ils sont présents dans tous les océans depuis 400 millions d'années. C'est un super ordre de poissons cartilagineux nommé Celachimorpha. Ils sont regroupés dans 8 sous-ordres et ils comptent pas moins de 35 familles pour un total de 470 espèces différentes. Et j'ai bien dit différentes. Mais du requin tigre au requin baleine, ils ont tous deux points communs. Tiens, regarde ce très très beau dessin fait par quelqu'un de talent. Vois voit que tous les requins ont entre 5 à 7 fentes brachiales, juste là, et leurs nageoires pectorales ne sont pas reliées à la tête. C'est ces deux points qui les différencient des raies, par exemple, leurs proches cousines. Et si le requin a quatre pattes et une crinière, ben c'est un poney. Logique. alors, qu'en est-il du requin corail Parce que c'est pas tout ça, mais c'est le titre de la vidéo quand même. Pour introduire ce requin, j'avais pensé à quelque chose d'un peu épique au début. Mais en fait, non. Non, pas du tout en vrai. Parce que notre redoutable requin, tu vois, euh, la terreur des océans, bah, c'est le truc euh, là, à moitié planqué dans le corail euh, avec le bout qui dépasse. Ah, donc, genre, prédateur ultime, toi tu t'imposes là, toi. Alors c'est sûr, il est pas bon en camouflage. Il a dû rater les cours de cache-cache à l'école, mais comme ça reste un requin, ben personne va lui dire et personne se moque trop de lui, hein, j'aimerais bien t'y voir aussi. Bon, reprenons. Voici un requin corail et je vais t'appeler Augustin. Alors Augustin donc est un requin corail et sort tout juste de l'adolescence. On voit ça par sa taille. Adulte, il pèsera une trentaine de kilos pour 2 mètres. Bon, c'est pas le méga requin, mais euh, c'est quand même un requin. Euh, voilà, c'est du requin quand même. <clears throat> Il fait partie du genre des trianodons, qui est issu de la famille des Carcarinidae la même famille par exemple que le requin-tigre. C'est une famille très très vaste. Hein. Augustin, lui, il est unique. C'est un requin avec une musculature bien moins dense que ses cousins océaniques justement. Son corps, très souple, l'oblige à onduler lorsqu'il se déplace. Et ça lui fait perdre un peu en puissance et en efficacité. Alors comme tu vois, d'une certaine façon, on peut dire qu'Augustin roule un peu du cul. Mais cette grande souplesse, apparemment handicapante, est en réalité un énorme avantage. Grâce à sa flexibilité, Augustin peut de nuit se faufiler entre les récifs pour aller rechercher sa proie et la bouffer. Ouais, car Augustin, euh, il n'est pas vegan, mais alors pas du tout. D'ailleurs, ses proies, bah, elles sont très nombreuses. Augustin, c'est un requin de type opportuniste. Il va s'attaquer à peu près à tous les poissons faibles ou blessés. Mais il a quand même un goût assez prononcé pour les poissons perroquets et les poissons demoiselles. En même temps, avec un nom comme ça... Euh, pour ses petites habitudes, Augustin est très casanier. Il va généralement rester entre 6 mois et 1 an sur le même récif, vacant à ses petites occupations de requin, c'est-à-dire traumatiser des poissons perroquets. Bah oui, en même temps, Augustin est un requin très paisible de jour et surtout très craintif. Il ne représente absolument aucun danger, que ce soit pour les snorkeleurs ou pour les plongeurs. C'est une vraie galère pour l'approcher à moins de 2 mètres. Tu vois, il va toujours s'enfuir, comme là, euh, ou là, ou bien ici, bon, il s'enfuit. On est très très loin des dents de la mer. Moi, je suis un peu envieux du style de vie d'Augustin, car c'est un requin, euh, il est plutôt cool. Il vit dans les régions tropicales et deux jours, il passe son temps à glander sur le sable, comme ici, ou à se reposer dans son alcôve de corail. C'est un peu une feignasse, mais ça lui donne un petit style. Moi, je l'imaginerais bien avec des tongs et un bob. Étonnamment, cette capacité à rien faire pendant des heures rend Augustin unique dans sa famille. Tu vois, la majorité des requins ont besoin d'être en mouvement pour respirer. Ils doivent nager avec la bouche ouverte afin de laisser passer l'eau dans leurs ouïes et filtrer l'oxygène. Si les requins sont immobiles trop longtemps, eh ben ils se noient. Mais pas Augustin. Non, car Augustin est bien trop cool. Alors ici, on peut voir ses ouïes qui bougent sur les côtés. Mais si on veut voir précisément comment un requin corail s'oxygène, on va devoir se rapprocher un peu et peut-être mettre ma maman un peu en colère. Tu vois, il y a des matins, quand je me réveille, je me dis euh, Oui, euh, je mangerais bien une glace ou des cookies avec mon café. Et il y a d'autres matins, quand je me réveille, je me dis un truc plutôt du genre euh, Tiens, si je rentrais dans l'alcôve d'un récif pour filmer en gros plan la bouche d'un requin. Et le problème, bah, c'est que comme pour les cookies et les glaces, généralement je le fais. Donc au grand dam de ma mère, là on se rapproche d'un petit studio de requin corail, là c'est sa queue, on va rentrer et voilà, là on rentre dedans. Bonjour, bah ceci est un requin corail, Et puis le truc à gauche, bah, c'est une murène. Donc comme ça, plus on est de fous, plus on rit. Alors qu'est-ce qu'il fait là ce requin De jour, cette alcôve protège Augustin des autres prédateurs qui veulent le bouffer, comme par exemple encore une fois le requin tigre. Car oui, les requins se mangent entre eux, et non ils sont toujours pas véganes. Mais tu vois, c'est à ce moment que la souplesse du requin corail devient un avantage. Il est capable de rabattre sa nageoire dorsale et de se faufiler dans les endroits très très exigus, comme ici. Regarde sa bouche ici. Augustin est capable de pomper l'eau pour la faire ressortir par ses ouïes. Étant plus petit et moins fort que les autres requins, il a dû évoluer avec cette capacité pour lui permettre de rester à l'abri des prédateurs aussi longtemps qu'il le souhaite. Ici, en plus, on peut voir ce qu'on appelle les lambonazos. C'est comme le nez. Et quand il chasse, eh ben, ça lui permet de repérer ses proies à l'odeur parce qu'il chasse de nuit. Pour moi, c'est vraiment incroyable de voir comment une petite évolution a permis à un animal d'avoir un mode de vie sédentaire à l'opposé des autres requins de sa famille. Tu sais, je suis vraiment content de te montrer cette image. Moi, je pourrais regarder ce spectacle pendant des heures, hein, parce que c'est quand même un requin qui est en train de respirer. Mais tu vois, des heures, bah, pour l'instant, on n'en a pas. Et j'ai une dernière petite chose à te montrer. Si on devait rapidement résumer le problème des requins aujourd'hui, ça serait celui de leur métabolisme trop lent par rapport à la pêche. Et pour comprendre ça, il faut s'intéresser à la croissance hein, du requin corail. Tu as de la chance, pour illustrer ça, je vous ai trouvé un beau et jeune requin corail, juste là. Je propose qu'on l'appelle Martin. C'est bien pour un requin aussi. Hein. Donc c'est grâce à sa taille qu'on peut estimer son âge. Et Martin doit avoir tout juste deux ou trois semaines. Il sort du ventre de sa mère. C'est très très rare de voir des requins juvéniles. Profite. fonction de leur famille, les requins ont différentes formes de gestation. Le requin corail, lui, est vivipare. Ça veut dire que la femelle va porter l'enfant dans son ventre pendant une dizaine de mois et donnera naissance à une portée de 2 à 4 petits. Après, la femelle, ben, elle va devoir attendre une longue période pour redevenir fertile. Au cours de sa vie, elle va mettre au monde une douzaine de petits, ce qui dans le monde animal est assez peu. Hein. Chez les requins, la maturité sexuelle est déterminée par la taille, et malheureusement, les requins grandissent lentement. Pour les requins corail, il faut compter environ 15 cm par an pour les enfants et à peine plus de 4 cm pour les adultes. Donc en fait, euh, là, euh, Martin, euh, si un jour il veut inviter Martine au cinéma, eh ben, il va devoir attendre 10 ans et espérer qu'elle soit disponible et de bonne humeur comprends que ça prend des plombes, hein. déjà que c'est galère en vrai. Hein. Bref. En fait, ce métabolisme lent était une forme de sélection naturelle, développée au fur et à mesure de l'évolution des requins. Cela permettait d'empêcher les requins d'être en surpopulation dans le récif, de tout bouffer, de tout bousiller et de mourir de faim. Les requins autorégulaient leur population. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un problème, car ce métabolisme lent rend les requins très sensibles à la pêche. Ils peinent à renouveler leur population. Mais on abordera ce sujet dans une prochaine vidéo. Là, on va se contenter de profiter du spectacle. Bon, je pense qu'on pourrait rester là toute la journée pour le coup, à se demander ce que Martin est en train de faire ou est en train de penser. Mais les plongées ici, bah, elles durent pas toute une journée, elles durent 45 minutes. Donc on respecte le plan de plongée et on va rejoindre le bateau. Finalement, qu'est-ce que tu dois retenir de cette vidéo Eh bien, à l'inverse des autres espèces de sa famille, le requin corail, Augustin, a développé des capacités qui lui permettent d'être sédentaire, puisque biologiquement, il peut respirer sans se déplacer. Et ça, déjà, bah, c'est trop cool, mais en plus, nous, en tant que plongeurs, ça nous arrange, parce que ça fait de lui un requin simple à spotter, relativement commun et présent en eau peu profonde, si bien que même lors d'un baptême, on peut le croiser. Donc avis aux plongeurs débutants, c'est vraiment l'objectif parfait. Et en bonus, bah, tu le trouves dans la majorité des récifs tropicaux du monde. Donc, euh, après l'avoir vu, tu peux te faire une petite pause plage noix de coco du plus bel effet. Ah si si, c'est bien pour Instagram. Ah, au passage, si tu es déjà en Australie, je te conseille de filer tout de suite à Heron Island ou à la rigueur à Cairns pour aller les voir. Et si tu as des questions ou tu as besoin d'adresse, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Pour finir cette vidéo, je suis vraiment content d'avoir pu partager cette rencontre sous-marine avec toi. J'espère que ça t'a donné envie d'en savoir plus sur les requins et d'en savoir plus sur les océans. En tout cas, c'est mon but. C'était vraiment important de commencer cette première vidéo avec le premier requin que j'ai rencontré. Ah si si, si si. Et je compte faire d'autres vidéos comme celle-ci. Alors, on se retrouve bientôt pour plus de découvertes, plus d'aventures, mais surtout plus de combinaisons moulantes en néoprène. Allez, à bientôt et puis on se revoit dans le bleu. Ciao mais attends, en fait non, si tu as des questions, pose-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si tu entends des informations erronées, pareil, partage-les moi, je ferai de mon mieux pour arranger ça. Et pour finir, si tu veux, tu peux me retrouver sur Instagram à argono travel Et en fait, ben, je pense que ce sera tout. Et on se revoit bientôt, et puis n'hésite pas à aller faire un tour sur ma chaîne pour voir les autres vidéos. Ciao